برای شخص من به عنوان یک پناهنده سیاسی کرد و queer طبیعتا intersectionality یک موضوع مبحث مهم از زندگی من هستش و چیزی که به لحاظ شخصی تجربه کردم این که هرچند که از یک طرف در نتیجه ستمها و تبعیضهای مکرر شرایط زندگی و فعالیت سیاسی برای فرد یا برای خود من سختتر خواهد شد در این جامعه امروزی به لحاظ سیاسی و یا در گذشته ولی از طرف دیگه یک پرسپکتیو و یک نگاه عمیقتری در تحلیل در واقع ستم و تبعیض به من داده که تونستم اون رو وارد فعالیت های سیاسیم بکنم و بر اساس اون مسیر فعالیت های سیاسیم رو مشخص بکنم مورد دیگه ای که شاید مهم باشه و این رو از تجربه شخصی میگم در بحث intersectionality برای یک فرد پیدا کردن فضاهای امن چه به لحاظ شخصی و دوستی و چه به لحاظ سیاسی هستش یعنی اینکه اگر من بعد از سالها زندگی در کشوری مثل ایران تحت خفقان و سرکوب و انکار به آلمان میان به عنوان پناهنده سیاسی شاید در نگاه اول پیدا کردن فضاهای کویر در این شهر برلین برای من بسیار خوشایند بود ولی پس از مدتی که وارد این فضاها میشی متوجه میشی که بحث های دیگری در کنارش مثل راسیسم یا کلاسیسم میتونه در واقع این فضای خوشایند رو برای تو تبدیل به یک فضای ناخوشایند و ناامنی بکنه همین تجربه رو میتونم به عنوان یک کرد در جامعه ایرانی داشته باشم در مورد اون بخشی از کار من که در واقع از طریق پروژه کام این در کانون پناهندگی کانون پناهندگان سیاسی ایران هستش ما اونجا سعی میکنیم که حساسیت و آگاهی رو در مورد موضوع LGBTIQ در واقع در بین همکاران مجموعه و همچنین مراجع کنندگان به ما بالا ببریم از طریق به کار گرفتن ادبیات مناسب در بروشورهایی که منتشر می کنیم یا اگر از بین مراجعه کنندگان ما کسانی علاقمند هستند که بیشتر در مورد این موضوع بدونند ما از طریق برگزاری ورکشاپ و حتی مشاوره های شخصی به اونها این امکان رو میدیم که حساسیت و آگاهی خودشون رو در مورد موضوع کویر بالا ببرند